tu regardes au fond de toi, tu te poses tellement de questions. Est-ce qu'il y a un Dieu dans les cieux qui voit tout, qui entend tout? Tu regardes au fond de toi tellement de questions. Est-ce qu'il y a un Dieu dans les cieux qui voit tout, qui entend tout Jésus t'appelle aujourd'hui. Il a entendu tes prières. Son histoire. Dis-lui oui, je te suis. Jésus-Christ est le Dieu vivant. Il règne pour l'éternité. Il veut relever ta tête. s'il y a un Dieu dans les cieux qui voit tout, qui voit tout, qui voit tout, qui entend tout, Tu regarde au fond de toi, au fond de toi, je te pose tellement de questions. Est-ce qu'il y a un Dieu dans les cieux? changer mon histoire.